محرم عليا ان انا اغور عليهم مش عشان هم يستحقوا الحياه مش عشان ادميتهم لا عشان انا هستفيد منهم كمسلم انه هيساعدوني ان اكسب ارض تانيه بس هو ده المنطق وهو ده المنطق اللي على اساسه القران بيتكلم عن السلم والسلام لما بيقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها ان لو هتستفيد من السلام لكن لو مش هتستفيد من السلام السلام مش غايه في حد ذاته السلام مش غايه في حد ذاته مع ذلك آه، لما بيقول له انجنحوا في السلم واجنح لها وادخلوا في السلم كافه مش ادخلوا في السلم كافه ان انتوا خلاص بطلوا حرب هناكل منين يا رسول الله <laughs> ده الغنايم هي المصدر الرئيسي لدخلنا